դախուր ես անձև է գալիս կողքովը սանցնում ես բարև չես տալիս ինչ եմ արել ինչ եմ ասել քեզ վարժը պիտով միշտ ուզում եմ տեսնել baby sweetie baby Լիչի բեբի Ոնց անեմ որ ժպտաս բեբի Սիթի բեբի Դու պիտի համատաս Որ քով արժպիտը շատ հանգ է Ինձ ամաս Վավ ժպտաս Արևն է շողում նայում ինձ շպտում ես աշխարհն է փոխվում ուզում եմ գոռալ ուզում եմ երգել քեզ բարձր պիտով միշտ ուզում եմ տեսնել baby սիրտի baby ինչ անեմ հասկանաս baby սիրտի baby ոնց անեմ որ ժպտաս baby սիրտի bon mon